السلام علیکم مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں